Песня лейся криком, лейся не в дьюе с глаз Лейся, песня, лейся криком, лейся не в дьюе с глаз Бейся сердце, бейся тихо, бейся как в последний раз Бейся сердце, бейся тихо, бейся как в последний раз Как птица Деба, заточены крем